сен көзің жұмда азыр мен саған сюрпризім бар көзің жұмып аузың ашсаң неге бұл сен эми ошентсең көзің жұмып аузың ашсаң қызықтай сюрприз ғой мынакей жактың мага турмушка чыкчы анда бир шарт менен э кандай шарт э, мен сага азыр бир табышмак айтам ошол табышмакты тапсаң турмушка чыгам таппасаң анда чыкпайм макул бирок оңойраагын айтчы өзү кичинекей сазда жүрөт көлчүк саз сулар жакшы көрөт да кичинекей муздак көк көк деп моинтип секирип секирип коет муздак кичинекей бул эмне а <laughs> уй да уй эмес да а уй эмеспи эме да мындай кичинекей балчыктар болот го кичинекей көлчүк балчык саз ошонун ичинен мынтип секирип секирип көп деп қой саздарда андай жасыл мұздақ а таптым таптым мынау эчки ечки жетікке мал екенсің ғой эчки эчки болчу